想和你一起闯进森林，潜入海底。祝古里马上，祝古里马上。 क्या हालत है Thank you. wanna see you anymore. I don't wanna see you anymore. One, two, three, they call me, call me. Bessie, Bessie. Pachi, Jew. Exactly, exactly. Billy, Billy, Jason, Jason. 对啊， <laughs> 一点，快点，柔让俺长一个，快点，好玩的，妈，你太脏了，再长一点。 Mm-hmm.